Bij de haven. Ja. Of willen wij wedstrijden? Lijntjes in mijn netwerk voelen eenzaam. op waren, nee. Maar ooit zo flexibel. Het is wel een van wat erin. drinkt. Ja. gaan In mijn de mannen op. Wacht eens even. Is het wel? nog niet De planten. Lijmen. Lijntjes in mijn netwerk. De ene zeg maar wat. alleen maar online. Dat iemand tegen de ander. Ja, dat is nog een passie in mijn aankwam. Ah. Mis het wel. Hij zit vast. Het samen zijn. dat komt achter die wel met die beten. Lijntjes in mijn netwerk. Afstand. Zo alleen Wat met wat men al veel bij heeft gedaan. Knopen. Zijn zwiepen. Lijnen. de touwen Dus aan mijn gedachten. Toen ze eenmaal klaar waren. Waar ze op. Vastzitten. Is het samen zijn? Ah komt één van de mannen op. Lijntjes in mijn les. Ik verwacht ze buiten. Strengheid. Lijntjes ooit zo flexibel. Nou, helemaal vergeten dan? Lopen. Of dus weg nog wat. Stop. Tegen de andere. Afstand vast. Zijn het erg? Of willen wij best staan? Lijntjes in mijn netwerk voelen eenzaam. is ooit zo flexibel. Het is wel een naam van de In de buik. En dan Wacht eens even. Is het wel? nog niet De plan. Mijn bij mijn lijntjes in mijn netwerk. De zeg maar wat. Alleen maar online. niemand tegen de ander. Ja, dat is nog nergens. Eh, oh, ah! Hij zit vast. Het samen zijn. Wat komt achteraan. Het weten. Lijntjes in mijn netwerk. Afstand. Door alleen. Wat met wat nou veel wij heeft gedaan. Knopen. zwiepen. Wat Zonder touwen. Dus